Valla kulaklık Elite prizmin aynısı. Annem büyük kulaklık kullanma dedi. Kulakların ağrır dedi. Ama bu kulaklık ağrıtmadı. Az ah sevgilisi de bilmiyorsun. Sen dünyanın en tatlı virtüözüsün. Acaba siberia 650 ile 7.1 kanal müzik dinlemeyi arzu eder miydin? Ya da Porcupine Tree'den Fade Away parçasını dinleyebiliriz. Bu neydi be? Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün SteelSeries'in Siberia 650 modelli 7.1 kanal Dolby kulaklığını inceleyeceğiz. Valla arkadaşlar 7.1 kanal yapıya sahip olması dikkat çektiği gibi teknik detaylara baktığında 50 milimetrelik sürücüyle gelmesi ise bayağı bir iştahımızı kabarttı. Daha doğrusu kulaklarımız bayram edecek gibi gözüküyor. Tabii 120 desibellik ses şiddetini de es geçmemek lazım. Ne kadar başarılı ona da bakacağız. Ama önce tasarımıyla devam edelim. Beyaz ve Green'in farklı esintisiyle bezenmiş kulaklık sadeliğin kattığı estetik bir havaya sahip. Tasarım ve yapı olarak kulaklık elite prizmin aynısı. Aralarında hiçbir fark yok. Metal taç ile donatılmış kulaklık esneyebilen ve kafamızın şeklini rahatlıkla alabilen bir kafa bandı ile geliyor. Sizlerin de görebileceği üzere 50 mm'lik sürücüler oldukça büyük gözükmekte. Suni deriyle kaplanmış yastıkların rahat ve yumuşak olduğunu belirtmeliyim. Arkası kapalı bir yapıda tasarlanan Siberya 650 kulağımızı kaplayabiliyor. Görebileceğiniz üzere kulaklıkta sağ ve sol kanal bildirimi olmasa da gizlenebilen ve kolay yön verebildiğimiz mikrofona sahip kanalın sol kanal olduğunu anlayabiliyoruz. Bu kanalda oldukça büyük bir teker bulunmakta. Yukarı aşağı yaparak mikrofon açma kapama hakimiyetini sağlayabiliyoruz. Sağ kanalda bulunan teker ise ses açma kapama görevini üstlenmiş. Alt kısma dikkatli baktığımızda arkadaşlarımızla aldığımız sesi paylaşabileceğimiz bir ses çıkışı dikkat çekmekte. 1.2 metrelik dolanmaz bir kablo yapısıyla gelen ürünün beraberinde ek adaptör ve kablo bağlantıları geliyor. Tabi ses kartımızı da unutmamak lazım. Hem estetik hem de oldukça işimize yarayacak bir kıvamda. Kulaklığı kullanmadığımız zamanlarda boynumuza asmamız mümkün. Tabi petlerin dönemediğini de belirtmek isterim. Siberya 650'yi elinize aldığınızda, elinize aldığınız zaman ağırlığını anlayabiliyorsunuz. Malzeme kalitesi gerçekten e, üst düzey. Tamam işte ben tam bir oyuncu kulaklığıyım. Ağır bir oyuncu kulaklığıyım. Havasını yansıtmış. E, o ağır havayı yansıtmış ama aynı zamanda e, çok ağır gibi gözükse de oldukça hafif. Tak anında oturuyor. Gayet esnek bir şekilde. Anında boynuma da indirebiliyorum. Bu açıdan beğenimi fazlasıyla kazandı. Ee, tasarım bakımından söyleyeceğim pek bir şey yok. Onun dışında gerçekten e, dolanmaz yapıda kabloya sahip olması çok iyi. Çünkü gecenin bir vakti yok o kablo ona dolanmış, şuna dolanmış diye uğraşmanıza gerek kalmıyor. Neyse lafı bir kenara bırakalım, performansıyla devam edelim. Işıklı pet tasarımı her zaman hoşuma gitmiştir. Tabi bu seride farklı olarak mikrofon ucunun da aydınlatıldığını görebiliyoruz. SteelSeries Engine programı ile kulaklığı farklı aydınlatma seçenekleriyle donatmak mümkün. Engine programına değindiğim videoları izleyebilirsiniz. Ben hoşuma gittiği için Color Shift yani renk geçişiyle devam ediyorum. Programda mikrofon için ses optimizasyon, gürültü engelleme gibi çeşitli ayarlara erişmek mümkün. Ek olarak Dolby açma kapama ve Equalizer ayarlarını da görebiliyoruz. Çeşitli oyun türlerine göre özel tanımlı ayarlar atamak mümkün. Yine oyunlara özel Equalizer ayarlarını tanıttığım videoma göz atabilirsiniz. Uzun süreli kullanımlarda beni hiç terletmedi. Lakin 422 gram olması biraz kendini belli etse de ara sıra boynuma kolayca sabilmem içimi çok rahatlattı. Siberia 650 genel olarak diğer standart serilerden daha farklı. Hem büyük sürücülü hem de ses yelpazesini Dolby ile pekiştirmiş. Eğer oyunların atmosferine kendinizi kaptırmak ve aynı zamanda da müzik dinlerken 7.1 deneyimini tatmak istiyorsanız her ne kadar sanal olsa da 50 milimetrelik sürücülerin katkısıyla insanı derinden etkileyebiliyor. Kulaklığın ses şiddeti oldukça yüksek yani 120 desibellik değerin hakkını yaptığımız testlerde yakın performansı ile kanıtlayabildi. Yine frekans tepkisi ise hoşumuza gidecek kıvamda. Geniş ses aralığını bize yansıtabiliyor. Oyun oynarken patlama sesleri inanılmaz harika çıkmakta. Dip seslerin bol olduğu savaş oyunlarında keyif alacağınızı düşünüyorum. Tank seslerinden tutun da uçak ve silah seslerine kadar detayları gerçekçi bir şekilde sunabiliyor. 50 milimetrelik sürücüye sahip olduğu için ses kartıyla kullanmanızı öneririm. Yoksa basit bir ses kartı ile tam performans alamazsınız. Tabi 7.1 kanal olması için de kendi ses kartı ile programa ulaşması gerekmekte. Dolby yapısı sayesinde ayak seslerinin nereden geldiğini kestirebilir ve oyunlarda farklı bir deneyim tadabilirsiniz. Oyunlardaki performansı beni mest etmeye yetti. Siberia 200 ya da 150 gibi kulakların yanında tabii ki daire bir kulvara zengin bir sunuma sahip. Açık konuşmak gerekirse G633'ten ek özellik bakımından geride kalsa da ses kalitesi bakımından bir tık önde. Siberia 650 müzik dinlerken de beni sarmayı başardı. Gerekli equalizer ayarları ile 50 mm'lik sürücünün farkını çok daha iyi alabildim. Gitar, davul gibi önemli enstrümanları derin ve detaylı bir şekilde sunabildi. Film performansı ise 7.1 kanalın avantajı ile gerçekten etkileyici. Şahsen Dolby kalitede film izlemeyi sevdiğim için aksiyon dolu sahnelerde kendimden geçebildim. Kulaklık ile aparat sayesinde telefon üzerinden de oyun oynayabilmek mümkün hem sahne geçişleri iyi hem de izolasyon bakımından insanı içine çekmekte. Mikrofon kalitesinden bahsetmek gerekirse tek yönden ses alan mikrofonumuz daha az dip ses ve kaliteli canlı yayın için biçilmiş bir kaftan diyebiliriz. Merhaba arkadaşlar, şu anda Siberya 650'nin mikrofonuyla ses kaydı almaktayım. Gürültü ön engelleme diyordum az daha. Gürültü engelleme açık. Sesi deneyelim bakalım. Ses deneme 1 2 3 pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kulaklığı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Genel olarak benim içime sindi. Ee, ses kalitesi bakımından zaten 50 mm'lik sürücünün farkını fazlasıyla alabiliyorsunuz. Videonun içinde de bahsettim, tekrar bahsediyorum. Özellikle kendi ses kartıyla kullanırsanız daha büyük bir performans yakalarsınız. E tabi bu kulaklığı satın aldıktan sonra ek ses kartı için masraf yapmanıza da gerek kalmamış. Yani tak çıkar yapıda ses kartını, e, kulaklığı istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yani kulaklığın çantası çıkmıyor. Boynunuzda asıp götüreceksiniz. Onun dışında gerçekten 7.1 kanal, iyi bir performans sunabilecek, kaliteli bir oyuncu kulaklığı arıyorum diyorsanız her türlü işinizi görebilecek kıvamda film, müzik, oyun gibi konularda hiçbir sıkıntınız olmaz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere Siberya 607'yi tanıttım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.